uma coisa para vocês. Na droga, fazendo a droga, vocês não estão livres. saber, eu quero falar que trata de vocês. Que problema, mano? Mandou um filho. Quem você é? Ah, você lá. A minha mulher não tá no Sim. cativeiro. Você quer ficar escondido? Vem, vem, vem. Peraí, peraí, peraí, Dá um segundo, dá um segundo, dá um segundo. Eu acabei de fazer a droga, a droga tá ali, eu quero ver. Ele tá, tá, tá bravo, eu vou levar ele pra você. Olha aí como é que faz agora. Eu vou levar você pra mim, se a gente não liberar as frentes da, da, da saída da nossa base, a gente não consegue pegar ele de volta. Vai, vai pro Tacumano, positivo, vou achar um jeito. Não, você vai falar com sua família, você vai falar com sua família. Fica de boa aí, cara, daqui uma porrada, caralho. Fica de boa, você dá um tiro nessa cabeça. Ó. Caralho. Missile. Daniel! Daniel! Leo! Não tem médico! Vem, vem, vem. Boa, boa, boa, boa, boa. Boa. Na arma, na arma. Boa. Contato, contato. Peguei, peguei um, peguei um, contato. Peguei um. Menos um. Ó, ó. Tá aqui o Jerome aqui. É, é direto com vocês. Você atira nele, vou tentar flanquear ele pela esquerda. Antônio. Chegando perto. Aí, cara, Não, pega de esquerda. Vai ter aqui. Tá, peguei. Vem pra cá. Vou descer pra prender. Aqui. Ai. Valeu. Abaixo. Caraca, tá foda. Tá foda aqui. Listen. <laughs> Deixar vocês passarem ou suporte? Deixar a gente passar. Só deixar passar? E eu ia liberar vocês de subir pelo nosso lado, ó. Tá. Bora. Tá pegando vermelho? Bora, meu tiro! Vermelho, tapa fogo! Peguei. Uau, peguei. Que porta? Tá, Peguei mais um, mais um. Вперед, вперед! Николай Пешков, Николай Пешков. Должен быть, что я не вижу, что я не вижу. Foi uma salvada. japa, passa. Avançou a direita. Chegou. Menos um à direita. Tem uma um à direita. Tem uma um à direita. Aí, direita. Aê, Jerome! É, deixa eu um close do Jerome aqui. Peguei um, peguei um.